大家好，我是金英老师，欢迎大家收看我们本次的节目。在我们开始之前，请新朋友务必要在下方先帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，这样老师更新视频的时候，你才可以在第一时间收到通知哦。首先呢，我们这一次的视频是针对西元的阳历十月份的生肖运势，会针对生肖属兔子、属龙以及。 有这三个生肖朋友的工作运势、财运、感情运势及健康运势的分析提点。首先呢，我们先针对属兔子的朋友，在阳历的十月份是属于你们的六合月。在这个月呢，你们的排名是属于第八名。在工作的部分会是属于磨合期，而且很容易会擦出新的火花。至于这样的一个火花是属于好的火花还是？ 暴怒的火花，那就要看你跟你一起做事的伙伴呢的默契是如何了。那我老师呢，当然会希望是属于好的火花喽。那在这个月，如果你是属于创创意类型工作的工作者的话，在这一个月可以做出很多的 brainstorming，可以激发出不少的好作品。在这一个月，属兔子的朋友，你们的工作运是属于平。 那在财运的部分呢，是属于吉的，为什么呢？因为在这个月，属于业外的收入有增加的一个趋势，不妨可以多接一些额外的单，尤其是如果您有副业的朋友们，奖金是很容易可以入袋的哦。至于呢，在感情的部分，属兔子的朋友呢，在这个月很容易呢就可以碰到一拍即合。 或者是很有眼缘的对象，也就是我们说的，很容易会找到那种让你觉得就是一看了就会觉得很想要跟他定终身，或者是觉得他就是你的 soul mate 的对象。但是不管是不是这样的一个对象，请你不要立刻就拍板定案，凡事都还是必须要经过相处，说是吧？那在感情的部分，因为是属于大吉的运，因此不管是 好的对象，或者是让你心仪的对象，都务必要采取主动追击，这样子才能够有机会开花结果。至于在健康的部分呢，尤其是针对如果您是有在抽烟的朋友们，在这个月份要特别留意肺的部分，因为在这个月呢，比较容易在肺的部分呢，会有一些不适的部分，那要特别。 注意，可能是肺喉量，或者是有容易咳嗽的部分，这个隐忧呢、隐患要特别的注意一下。那再来就是在肠胃的部分，可能也会稍微有不适的感受。那请兔子的朋友要多多注意喽。那在健康的部分会稍微的亮起红灯，所以在这个月我们属兔子的朋友健康运势属小凶的。那再来呢，我们来看一下属属龙的朋友。 属龙的朋友呢，在十月份，你们的排名呢是属于第十一名哦。那稍微呢是比较弱了一些。那因为在这个月是属于你们的冲月，那冲月的时候，相对代表的是很多的事情会逢到动荡。但这个动荡有的时候会代表的是它可好可坏，就看你一切都是悬在一念之间。 所以老师会建议我们属龙的朋友，当你凡事逢到动的时候，吸引力法则相对的会比较重要喽，就看你要怎么样去运用它了。尤其是在工作的部分，在这一个期间呢，会是属于对杠期。那这个对杠的时候，代表的是 conflict。可是我们在面对这样的一个期间的时候，你想要逆着做，那你要看你是激发出好的结果，还是不好的成果呢？ 想法可以很多，但是结果一定要是好的。但是呢，要切记，老师希望在这一个月你的工作运势不会变成大凶的状况哦。再来呢，财运的部分呢，在这个月比较容易会有莫名破财的一个状况，因此请切记，在开车的时候或者是行走的时候都务必要小心再小心。提到驾驶是不万万不可以的哦。 还有呢，如果您是在行走在路上的时候，切记要被打讪，因为你很难去拒陌生的这个推销，甚至电话的这种电销，你也很难去谢绝。记得怎么样去回绝，能够守住你的钱财的不二法则哦。在这个月，你的财运呢是凶的。 因此，如果你要提高你的财运的波尔法则，就是学会。对，再来呢，在感情的部分呢，属龙的朋友呢，在这个月份必须要学会怎么跟伴侣或者是跟心仪的对象沟通。而这个沟通，并不是去跟对方讲道理，也不是去讲大道理，更不是去讲你过去过去的风光伟业。No，并不是的，请。 去去试着去关心对方啊，这样子才能够真正的走到对方的心里哦。那在感情的运势部分呢，在这个月是属运的。至于在健康的部分呢，在这个月比较容易会有肠胃不适的部分，尽可能要注意，不要在空腹的时候喝水这样子会比较容易会有肠胃。 的状况发生，因此在健康的部分呢，这个月的运势是属小较凶的状态。接下来，让我们看一下是针对属蛇的朋友，在这个月你们的运势呢，走的是堆路的运。那在这个月排名是第四名，第四名的部分呢，相对的呢，在这个月你们的工作的机会变得非常的多，很多的时候代表你有很多的选择。 务必要去折中的去选择，因为你的时间是有限的，而你的人脉也是有限的，请你在这当中选择对你比较有利的工作机会跟有帮助的人脉去推展你的工作跟业务，会是比较理想的。再来呢，在这个月是很大利于你去推展你的口碑跟业务量，而且要适当的去让利给。 团队或者是你的合作伙伴，这样子你工作量才会翻倍的成长。因此，在这个月，针对属蛇的朋友，你们的工作运势大吉大利的哦。而在财运的部分呢，是属于投资的明灯，跟着你投资准没有错。不过都是属于快进快出行的，而且必须要多方的投资才是要。 保守的方式，在这一个月呢，你的手气也是相当的旺哦，因为你的偏财运是相当的好的，所以老师会建议呢，不妨可以多方的去试试你的手气哦。在财运的部分是属的，而在感情的部分，属蛇的朋友你会比较繁忙而没有时间去经营，所以请你要切记一点。 即便再忙，也不要忘了偶尔丢丢罐头讯息给对方。就算对方可能会有一点抱怨，觉得你怎么总是丢这种长辈 <laughs> 讯息我，或者是罐头讯息，但是他会知道在忙，他会知道至少你心里还有我，还会做这件，是你做的不到位而已。再来呢，不要用物质去填满感情。 切记哦，因为这会是对方的打忌哦。那在感情的部分呢，这一个月是平运的；而在健康的部分，在这一个月呢，比较容易会有口干舌燥的部分，请注意睡眠的品，一定要睡足，而容易有火烧心的状况，要记得要定时定量的补充水分，可以的话，尽量去榨新鲜的果汁来喝。 不过要注意一下，选更选一下这个，呃，我们的这个水果的种类哦，不要摄取过多的糖分，好才是比较重要的哦。这样呢是针对这三个生肖在十月份的生肖月运势总汇。那喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。我们下次再见喽，谢谢各位，拜拜。